Assalamualaikum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokk yi setan sen television bu mag bi di lugu TV ñi ngi leen nuyu baax baax te di leen ziaré di leen ñaanal jamm di jital ziar bi ak ñaan gi Cheikh mohammedul muntaha di ñaan suñu borom yagal ko fi lool tam ànd ak wér noonu lañ koy ñaanale mbolem kilifa nyom yi nga xamanteni ñom ñoo ci rew mi di ñaanal mbolem yi nga xamanteni ñom ñoom ñooy aada yi ak kilifay ciosani yi rew mi di ñaanal jiitu rew mi ak wa rew mi yépp di ñaan rew mi ci yalla suñu borom def jamm ci rew mi di nuyu baakha baax wa télévision bu mag bi di Lugu TV di nuyu waa Njàmbur gépp bàyyiguñu kenn mbokk yi fii ñu taxaw moom mooy Dexle di dekk bo xamanteni buñ ko tuddé xel dem ci ñaar muy Serigne Mbacké Mor Anta Sali mi wajuru Serigne Touba Khadim Rasoul suñu yaakar tay ëlëk barab bi mu tudd mi ngi fi ci ginaaw waye ak ki nga xamanteni ni moom ji muy Lat jor ngone latir muy barab bi suñu wet tay nak dañ fay ñëw ngir wax leen kan moy Lat jor Lat jor ngone latir nak doomi ngone latir faal la ak sa xewar soxna mbay di sëtub sa xewar farma mi sañ ci dëkk bi di cilmaxa nga xam ne diggante cilmaxa ak fi nga xamanteni ni modi moo di la mbokk fi buñ fi ñëwé nak ay sëti la dior ñoo fi ñëw tay ngir ko bis bu metti ba muy le 27 octobre di bisu alarba di bis bo xamanteni ni ci digënté 10 heures ba 11 heures japp mi di metti wono lol lool la la dior daanu fi ci deqale ak ñaari domam yoy muy Sangoone Ñabas ak Cendeela Ñabas ndaysan di ño xamanteni ñom ñoy ñaari Lat Joor yi nga ñaari domi Lat Joor yi daanu fi Lat mi ñuy waxtane nak mbokki 1842 la judd da mel 1862 mbokki lolu jambar mënu ko mëna wess muy ko xamanteni wax dëgg yalla def na ci rewmi lo xamanteni taxna tay sax ñu def ko héros national Lat rek moy ben nit ku ñuul bo xamanteni limu ray ci ay tuba ben nit ku ñuul ray ko koku moy Lat Joor xeex kokki xex ñom loro xex ñaa na ñom ngol ngol xex ñom mexe ju ñeuk xex ñom mexe ju muju gaday dem sinte ma bu joxu xexal ko fa ay xex yu bari kooku mooy lajjoor xex ak ñom sinte metum mettum góor lajjoor nag jóob la sante yaayam mo sante fall lolo ko def damel mbokk yi duma sori ci waxtaan wi damay baye ak Serigne mustapha jeng Kuli di ki tedd fi mooy lajjoor ngoon a di damel teñ di kayor héros national du senegal ki tëdd fi mooy làbb mi nga xamante ne nag bi leen waa jikko jikko couleur di doomi saaxal soxna mbay saaxal soxna mbay ma duñ soxna ñaan saaxal fatma kulu ko du ngay ndaw wége juwa waaye bargeen mu ngonam xel som buñ ba mañ gànnaleel fii muyo ma gànn ko nu xale ba ki tëdd fii day dameel di doomi lingeer sotu dameel ak teeñ ngon latir ndeem ak deba bokk ndeeg bàyyi dana seen du jot seen bàyyi tudd waaye ngon latir Absambourun, Aïssata sagal Fatma, Ngon Latir, met sen Dior, Dior, Mokoulidja sagal Fatma. ki 44 ans la dund xale ñen fukar ak ñent bayyi fi ndam ak ngor ak jom teud fi te ñaawul la dior ñu la timi teud fi nak limu fi bayyi moy ngor ak jom setam ni nak fatali nak jëf dembam ngor gi mu bayal lu ko dameel da ko doon nag si ndeyam ngoon laat seen ndeyam dal met seen di joor mac sawar bari wa ten le diggën faalu ba la diggën bi samb dal met seen di wejji caa si ndem nu ju saala lattukaa bu ngeen a jiye caan si ndem nu ju saala ten cand ten ba lan a paaraar ëmbari na tayit moo dajee nag maa ko di ci xuur bàyyi neex leen dog ten siyaasin mu fanaani gurgu leen lakk pakkarikor yi lak pakala mandax tej bantending tej sandugu manna lak wariya tej jumambari mam takko ci posko dem ñaani ñu ñaani bañ labba fi mu teud day dafa teud te ñaawul ragal de tukku fi teud bi ñu ñew fi da jaar mak ka jor fek khadim ñu ko ahmadou gi ci fi de mu jaar fa siyar ko yok mom seigne touba ne ko sel ma togal mo takale ak touba bi defal lu gën ni nga jëm mu ne ko waa ah, Mbàkke wérantu ma ni man nga ko waaye ragal day yóbbu induma ci yow Kajoor ak Bawol gépp dan ma ne yow te say tey du ma ne du man waaye nag dénk naa la njaboot gi Sëriñ Tuubaa ni ni ko ni ko jag dem génn mbubbam ji daayam jox ko ma taaranta mbokkam ma na ko sama sa mbokk mi ma gore kii la jur ngoon laajte saako na ba yooyu bàyyam ngoon laajte ak daba dal ma seen du joor waaye ngoon laajte nag bi ñu ko dénk kul ko dugal gànna moom ci xul jëmbo njàkk kulu jëmbo njak la dox demet samb kulu yaani njaay ma ci yaaru dibi mom ci demet sambale mo daan ci waawon ci 1886 ñu door ko jox tañ ma ko digel lor bu mom ci birum ngon latir dafa sif kajor fital bawol ba mok mu saraku bayam wa ñu jox ko nak saxo soxna bay mom ci labu ngon latir mi teud fi ta ñaawul bay mes ko koy la jor ma tar tay bis bi bis bi kan du fatalo ngir askan wi dajalo fi andak sen mbokk Basiiru moom Lat Joor moom ma sëkk jëli moom Lat Joor noonu laajtir bu seen maam yi dégg si waatoon duñ sopp aw ngir fii ci tenu Momar maam Jéy bi mu tëdd te ñaawul askan wi delloo nañ ko njëkkal ay setam delloo nañ ko njëkkal ndax tey ku fi di xam ni kii fi tëdd day lam liggéey niilul lam fi bàyyi mën na si ko waxtaane ndam ak ngor ak jom ak fit rek la fi bàyyi. jërëjëf Baye Moustapha Dieng Kuli ñëw nga ci jàmbaar ji. ni mu juddoo ak li tax mu dégg damel waaye mbokk dafa am ñu ko xamanteni kenn mënut a wax histoire la jor to tuddo ko muy Demba War sal Demba War doomi jor may Ndend la néegub jor may Ndend muy Sangoone jor may Ndend ak Demba War jor may Ndend ak samba jor may Ndend ak jor may Ndend sa sam euh, ki nga xamanteni moy ma samba jor may Ndend kere bi la jor jakarlo ak tubab bi tubab bi jakarlo ak la jor këni gi taxaw da ni ki li tubab bi li yor la ñu ñu ko keñu benn yoon lay tàkk tak bu tàkkee ñun ñëppay faatu mu ni naa daw liggante seen diggante ak tubaab bi mu tiire ko benn yoon keroog ma Samba Dior may ndende moo daw wuti tubaab bi tubaab bi tiire ko kënu gi jeex benn yoon tubaab bi seen seen seen seen poudre jeex la jor xare ak ñoom gaño gaño gaño tubaab bi kon néegub Dior may ndende kenn mënut a waxtaan Lat Dior ci tuddoo rawati na ki nga xamante ni moom mooy Demba War ne woon bëgguma dégg dameel ñu ne man ci ngewal gudi nit létt kenn fal ngone latir mi nga xamne moy jigen nan fal lat jor mi nga xamanteni moy domam ca marane ko sekk ba wala jor addu ndaw la am waye fi du marane ko jom ñi marane ko pam mustafa jëm ko kan moy demba war sal demba war sangone borom sangal lig biñ kum sa da nga xol borom dan ko jim ngay no fu ngo ta dawul mu lak sin ci kaw bur sin meent ci xel birum ku mbay baam sangone la digën ndjay la ndjay mu ci jung jambawar War buñ ko waxtaanee ci bisub Lat Joor daawara mën ngir dafa mak Lat Joor Lat Joor jóg mu nek ñay xarem man ci ci xarem jëfal ko noonu kenn dul fàtte ndax it war na baay xel kéro ba sëriñ wajé bindé saabara ni saabara si ko naan seen bokku bi dina faru wéet ak moom Demba War ko la ko sëriñ jojo Mundan nan ko mu tëdd ci néeg bobu set te dara mu woko bam ñew wala dor naku and ànd leen te bu ngeen taggo bu ngeen and te taggo leen ëllëg loo yëg da nga ci jot koo koy dembaat sol fi ñu tok nak fi ñu taxaw ni nak mom moy dexale xare bi nak amna ñaari doomi Lat jori ci ñak seen bakkan muy cendeela ñabas ak ki nga xamanteni moy sa xewar ñabas dañuy wax ni sax ñabas Lat jori juru ko waye magi Lat jori ko jur kiko jur ak Lat Joor ñoo bok ben nday Birima Ngone Latir da den da jël ñabas am ci ki nga xamne moy cëndela ñabas bi bir ma ngoone latir faatoo nag lat joor denc donn cendeela ñabas jël dom joji def ko muy domam ndax don na yaayam ta bayam ak mama bokk ben nday mo amaat ci benn rak bu ñu wax sa xewar ñabas ñaar ñoñe nak Baye Moustapha dañu wax ni ñoy ñaar domi lat jor yi nga xam ñom rek ñoo def deqale ñoñu ñoy kan ak nan la demee won Baye Moustapha jëm kuli ñabas ak cëndela bokk ndey ño bokk ndey ñabas moy seen yaay saaxawat nak ak tendelo tendelay mak, dan ni birum ngon la tey bayam mi mag la dior wa ne bas ak tendelo ak fatma ak gansiri ño bok neek bay ak adama adama nak mo jut cerna ñaan mo jut bac cerna ñaan bu mi kon dama ko ni legi fi dal maam jom fi la dess ndax la jodo domi mi jur saax rek a fi daanu ak cande waaw te sax bi muy takk yéen mën na dugg na ko bam ne leen a ah, doom toog leen waaye seen yaay daa jooy na ko da nga may woon ni du ma sa mbokk da nga war a dëkkoo dëkkoo ma waaye bu ma bokkoon ak yow sama doom yi xam ne yaay seen baay ñu ànd ak doo leen toogloo mu ne ah, gannaaw nañ ko gisee nan dem waaye nag damaa xam ni bal bal fi xajagul ci ñoom waaye tëdd nañ fi te ñaawunu lu sa baay duut nga ko mom bu ngeen ko bokke ñak du gacc bu ngeen ko bokke am nak muy ndam ndam la ngi jërëjëf euh, mbokk yi ñu don seetaan ñi ngi nuyu baax jëwriñ Mbacke Mbodj diko ñaanal fu mu bëgg liggéey bi yàlla na fa yeggalé waye ñi ngi jàkkaarloog Serigne Ousseynou Mbodj ci walu caméra bi mbokk yi tay ñi ngi won dexale waye inshallah rabbi non lañ ko ci barab yi nga xamanteni fa la jambar yi teud muy seen émission bo xamanteni fi lay am ci euh, lugo TV muy émission xam sa dem di and ak yeen nak inshallah rabbi fépp foo xamante ni ci réew mi la place yoo xamante ni Sénégal yoo am histoire lañ ay dëkk yu am histoire yëpp dañ fa dem fas yéene ànd ak ñoom ki leen doon defal émission bi mooy seen mbokk seen xarit Makhtar Oumy Mboup Silatu Rahim sëriñ Ousseynou Mbodj moo nekkoon ci wàllu caméra bi jërëjëf sëriñ Moustapha Diankuli ñu ngi nuyu mboolem sëti Lat Joor yëpp di leen ñaanal jàmm di ñaan seen maam ji tëdd fii yàlla na ko suñu borom xaare na ci barkeb sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul jërë ngeen jëf Thank you.